денем баары ооруп калыптыр айгерим денем баары ооруп калыптыр чоңоюп атат окшойт деп булчуңдарым кеше тренировкадан кийин ким айтты сага тренировкадан кийин булчуңдар чоңоет деп тренер айтты тренер айтты кайсы жериң ооруп атса ошол жерлериң ошол булчуңдарың чоңоюп атат деп э сен мага жөн эле жата берипчи баткактан торт жасап ойлогочу э макулбу чоңойбойт э жөнчө чоңоюп атат Чоңай бойтта, чоңай бойт. каяктан көрдүң эле чоңойгонун көргөн Е, мына чоңоюп атат мына эмне Орду? Орду? ооруду анан мээңиз качан чоңоет эми чоңоебу ооруган жердин баары эле чоңое берсе жыргап кетет элек го Thank сүйін ғана денсаулық жақсы ғой е жақын досыңа сенішті досыңа беш мың сом беріп тұршы аябай зарыл болады беш мың негізі беріп тұрмақпын анан мен ең жақын анан сенішті досым жоқ та тамаша дос беріп тұрам азыр көріп жатыр келіп тұрасың тияққа жұмыстармен барғам ертеден бері башы ауырып атыр деп таңқалыштуу лықылдатып түсініксіз қылсын ғой неге кеңес бересің мен саған бір кеңес берейін ме мен дағы өткенде ертеден кечке ушинтип тишим ооруй берди эле тиш доктурга алып барып жулдуруп салдым сен дагы көр да Thank you. Gelin mi О, аяқ кел. А, қандай? Кел кел. Деп, деп, деп, деп. Жүрек, мұны прямой қылайын ба, обычный қылайын ба? А, обычный әлі қылыр, досым, обычный. Все, все. И баса, аяқ кел, жолыңды үйтіп берейін. А, жоқ, жоқ. Нұрбек үтіктеп берген. Жа, қачан мен үтіктедім мұны? Ой, ес, ништяк. Кім? Ал, бұл жаңа сен айтпадың мұны? ким менен жүргөн болсоң ошого бар ошол кийимиңди үтүктөп берсин ошол тамагыңды жасап берсин деп беле ким сага тамак жасап берсе ким идишиңди жууп чайын кайнатып берсе ошону жүрөөрүң уктуңбу жашап ал ошолор менен мына ким менен жүргөн болсом алып келдим мына үтүктөп берип атат азыр тамак жасап берет э досум э ооба көрдүңбү мына өнүк бүттү эмне тамак жасайбыз манты же шорпобу манты эле жасап беришти манты э ашкана каякта болчу ашкана бул жакта <laughs> көрдүңбү кандай болуп калды кыркка жетейин деп калган турбайбы отуз сегиз болуп кетиптир отуз сегиз кыркка жетейин деп калып калыптырбайы кой айгерим анда мен сага бир керез айтып коеюнчу э эй отуз сегиз менен да эмне керез айта бересиңби кое бербейсиңби эми сенде эмне кетип атат айт эгер мен бир нерсе болуп кете турган болсом жана дүкөнчү марат барго марат ошого барып эмне дагы карыз болдуңбу ошого каяктан карыз такыр карыз бербейт го ошол эч кимге карыз бербейт го анан эмне болду ошого бар дагы ошо кишиге тий макулбу ошо менен жашачу өмүр бою жүзін болып қалған ғой неге пусть бір қиналсыншы өмір бойы сені алып алда ей нұрбек тамаша тамаша жөнелді қашан мұшады әйгерім тұр баланы бүгін сен мектепке алып барчы эми барчы эми бар сен алып барып келчи бүгүн эми болчу менин уйкум келип атат менин дагы уйкум келип атат барчы айгерим жүз сом берем сага бүгүн сен алып барчы эки жүз сом берем өзүң эле алып барып келчи апа үч жүз сом берсеңиз өзім эле мектепке кетип калам эй сенин шакең какта кай неке нике нике шакейін каякта түшүп калыптыр агерим жоготуп алып түшүп калыптыр Не? қалады қолынан и қантіп қолдан шаги түсіп қалады әйгерім ұшының барына сен өзің өзің ұқтың ғой неге себебі мен саған бір айдан бері қақшаймын иә шымың чөнтегін тиіп қой айырылып қалып тұр шыңым чөнтегін тиіп қой деп түсіп қалып тұр шыңым ой тигемін деп ұмытып қалдым ар шын чөнтөгүн эмне салып жүрөсүң аны эми элестет ушундай күн ысыкта дагы шакек тагынып жүрөсүң деп анан ысып ысып кетип чөнтөгүмө салып койгом эмне мадагаскарды таптыр могул мадагаскарды билбейм могу жерде боруш керек болады а алло қандай жақсы жоқ үйде ешкім жоқ өзім жалғыз зере болып тұрамын мен жоқ вообще жоқ болып кеттім ғой Давай, пока-пока. Так, мен тап дедің? чалып аткан ким ал? Жөн эле бирөө. Адашып чалып. Кандай чалып? Адашып чалып ушундай жарым саат сүйлөшөсүң. Де, тамаша. Эме? Наргиза чалыптыр. Майк бериптир точнее. Наргиза чалсаң да аз сүйлөшүп турсуң да. Жарым саат. мая күйлөрдө аз кайра чыгам анан она күш